أهلا بيكم هنكمل مع بعض النهاردة في سلسلة الحلويات الجزائرية اللي ما شافش السلسلة من الأول هحط لكم اللينك في صندوق الوصف في فيديو النهاردة هقدم لكم طريقة عمل البنيوين هو نوع حلويات سهل جدا وبسيط في خطوات تحضيره وبنوصل لنتيجة شيك وراقية جدا مع طعم ما يتوصفش وكل مكوناته بسيطة وموجودة في أي بيت يلا نبدأ في الوصفة هنحتاج كوباية من البسكوت السادة مطحون ناعم جدا ونستخدم بسكوت سكر قليل علشان الوصفة مسكرة فمش عايزين السكر يبقى زيادة عن اللزوم ونضيف عليه كوباية ونص من السوداني المحمص مطحون خشن بالشكل اللي في الفيديو كده وكوباية حلاوة طحنية متكسرة قطع صغيرة وبإيدي أبدأ أكسر القطع الكبيرة من الحلاوة بحيث تبقى كلها عبارة عن أجزاء مفرفتة خالص وأقلب المكونات كلها مع بعض وبعدين أضيف معلقة كبيرة من الكاكاو الخام يعني ما يكونش متضاف له سكر خالص وأخلطه مع باقي المكونات وأبدأ في إضافة المواد السائلة هنحتاج خمس معالق ونص كبار من الزبدة الدايبة وأقلبها بالشكل ده وبعدين أضيف أربع معالق كبار من العسل الأبيض وأبدأ ألم المكونات كلها مع بعض بإيدي عشان تمتزج كويس ولو لقيت أي قطعة حلاوة متماسكة أفرفتها عشان تدخل مع المكونات التانية زي ما احنا شايفين ده بيبقى شكلها بتبقى متماسكة ومش مفرفتة وممكن إني ألمها بإيدي كده للتغطية هنحتاج حوالي 600 جرام من الشوكولاتة نستخدم شوكولاتة خام أو سكر قليل وبلاش نستخدم الشوكولاتة باللبن وهدوبها على حمام مائي مع التقليب أو ممكن تتدوب في الميكرويف بس ناخد بالنا إنها ما تتحرقش أنا استخدمت قوالب سيليكون للتشكيل عشان يطلع شكلها مظبوط مية في المية وكمان هنشوف مع بعض في الفيديو لو مفيش قوالب سيليكون ممكن نشكلها ازاي هدهن طبقة من الشوكولاتة جوه قالب السيليكون وأغطي كل الفراغات والثنايا اللي في القالب بحيث شكل الشوكولاتة يطلع مظبوط ومفيش أجزاء مكسرة أو مجوفة وأدخله التلاجة من خمس لعشر دقايق لحد ما الشوكولاتة تجمد وأطلعه علشان أدهنه طبقة تانية من الشوكولاتة عشان لو ناخد بالنا كده هنلاقي في أجزاء محفرة في الشوكولاتة ومش متغطية كويس وفي أجزاء واخدة طبقة خفيفة قوي ودي ممكن تتكسر واحنا بنخرجها من القالب بعد ما اغطيها كلها بطبقة تانية ادخلها التلاجة تاني لحد ما تجمد قبل ما ابدأ احشيها وبعد ما تجمد ابدأ احشيها بالحشو اللي حضرناه واضغط عليه كده بالراحة بحيث ما يكونش فيه اجزاء فاضية او فراغات بين الحشو والشوكولاتة واخد بالي وانا بضغط اني مضغطش بقوة عشان مكسرش طبقة الشوكولاتة أملى القالب بالحشو وأسيب جزء صغير من فوق مملهوش بالحشو حوالي اتنين تلاتة مللي كده وأملاهم بالشوكولاتة وأقفل الشكل بتاعي على قد ما أقدر ما أطلعش الشوكولاتة بره الشكل ولما أخلص أدخله التلاجة ربع ساعة أو في الفريزر خمس دقايق لحد ما الشوكولاتة تجمد لو هستخدم قالب سيليكون صغير الكمية هتعمل لي من 35 ل 40 قطعة لكن لو قالب سيليكون كبير زي القالب ده هتعمل لي 11 قطعة أما لو مش هنستخدم قوالب فناخد جزء من الحشو أكوره بإيدي بالشكل ده وأحطه في الشوكولاتة السايحة وأغطيه من كل الجوانب بالشوكولاتة وأطلعه وأحطه على سطح مش بيلزق لحد ما الشوكولاتة تجمد هنا بعد ما الشوكولاتة جمدت أبدأ أخرج البنوين من القالب بشويش زي ما احنا شايفين النتيجة شيك جدا والشكل مظبوط قوي هستخدم كريسبي للتزيين وأحط عليه نقطة شوكولاتة عشان يلزق في النص وبكده يبقى البنيون جاهز للتقديم هنقطع واحدة مع بعض نشوف شكله من جوه عامل ازاي الوصفة سهلة قوي والمكونات بسيطة يلا قوموا اعملوا أحلى وأرقى حلويات تزينوا بيها سفرة العيد بتاعتكم جربوها وقولوا لي رأيكم ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا like و share واشتركوا في القناة واشوفكم في فيديوهات جديدة